In today's lecture, I will let you know what is case study method in research methodology. आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़ लिए होंगे लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताता जाऊँ कि केस स्टडी किसे कहते हैं और इसके फ़वाद इसके नुकसान इसकी कैटेगरी और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है तो मुझे उम्मीद है आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे so let's start from the very first slide like introduction definition के बारे में बताया जाए कि के स्टडी मेथड क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होती है के study methods enables researcher to closely examine the data within specific context In most cases, a case study method select a small geographical area or a very limited number of individual as the subject of study. Case study methods में researcher क्या करता है कि एक specific area, geographical area का इंतखब करते हैं वो individual भी हो सकते हैं और वो कोई फिनामिना हो सकती है लेकिन इसके लिए जो ना सैम्पलिंग में अपने एक छोटा सा पॉपुलेशन सेलेक्ट करना होता है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन कवर करना इसमें माहौल यानी मुश्किल हो जाता है केस स्टडी इन दियर खूज से essence explore and investigate contemporary real life phenomena through detail contextual analysis of limited number of events और condition and relation case study क्या चीज़ एक्सप्लोर करती है कि कंटेम्प्रेरी लाइफ यानी आपकी मौजूदा लाइफ में कौन से हालात ऐसे और जिस पे आप स्टडी करना चाहते हैं और आप इसको एक्सप्लोर कराना चाहते हैं तो इस सेंस में जो है पायलट मॉडल बनाया जाता है और केस स्टडी उसी रियल लाइफ फिनमिना के मुताबिक एक क्वेश्चन टाइप तैयार किया जाता है या एक इंटरव्यू का जो है ना एक शेड्यूल तैयार किया जाता है और इसी के जरिए से जो है ना केस स्टडी कंडक्ट किए जाते हैं Yin in 1983 as number 23 define the case study research method as an empirical inquiry that investigate contemporary phenomenon within its real life context जैसे मैंने आपको बता दिया कि रियल लाइफ में हम किसी एक चीज़ पे मुशाहिदा करते उस पर रिसर्च कराते होते तो इसको एक्सप्लोर करते when the boundaries between phenomena and context are not clearly evident and in which multiple sources of evidence are used. मिसाल के तौर पे आपने एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया ले लिया और उस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल से इसीलिए समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आए अगर आप एक सोसाइटी में इस्लामाबाद में इस्लामाबाद के अंदर आप एक सिक्स में एक केस स्टडी करना चाहते हैं यहाँ पे मोबाइल यूज़ किसी कंपनी के अंदर करना चाहते हैं जोग्राफिकल लोकेशन या जो है ना मोबाइल यूज़ के फ़ायदे और नुकसान पे करना चाहते हैं आप एक स्पेसिफिक एरिया चूज करते हो उसी के मुताबिक आप एक पायलट मॉडल तैयार करते हो उसी मॉडल को फिर आप एक्सप्लोर कराते हैं थ्रू रिसर्च सर और फिर लोगों के जो रिस्पांस आ जाते हैं उसको आप क्वान्टिफाई करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताता जाऊँ सिमिलरली इनके जो है ना कैटेगरी होती है category of case study there are several category of case study Yin 1984 में उसने बताया कि बहुत ज़्यादा जो है कैटेगरी है केस स्टडी की लेकिन उसने तीन कैटेगरी को एक्सप्लोर किए namely exploratory descriptive and explanatory case studies exploratory भी कहते हैं एक्सप्लोरेटरी भी कहते हैं descriptive and explanatory case study ये तीन अकसाम है मतलब केस स्टडी को मजीद तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया अब हम आते हैं कि what is exploratory case studies exploratory case study set to explore any phenomena in the data which serve at the point of interest to the researcher for instance मिसाल के तौर पर A researcher conducting an exploratory case study on individuals reading process may ask journal question. मिसाल के तौर पर इंडिविजुअल्स है कुछ और उस पर की रीडिंग हैबिट्स पे एक स्कॉलर रिसर्च कराना चाहते हैं तो वो जर्नल क्वेश्चन पूछेंगे सच है does a student use any strategy when he reads a text कौन सी स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल करते हैं या यानी स्टूडेंट्स कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं जब कोई टेक्स्ट वो पढ़ना चाहेंगे चाहे किताब में चाहे गाइड में and if so how often तो सवाल जो है ना आपने देखा है कि जर्नल क्वेश्चन हो गया उनसे ये पूछा जाता है कि अगर स्टूडेंट स्टडी करते हैं टेक्स्ट रीड करते हैं तो वो कब और कितना जो है ना वो रीड करते हैं कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं हाउ ऑफन आया हुआ के स्टडी में इस किस्म के क्वेश्चन ये किस स्टडी में इस्तेमाल होते हैं एक्सप्लोरेटोरी के स्टडी में These journal questions are meant to open up the door for further examination of the phenomena observed. आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन जो है ना मजीद एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इससे मजीद जो अगर वो स्ट्रेटजी आपने केस स्टडी में मेंशन ना किया हो तो वो इस केस स्टडी को मजीद जो है ना एक्सप्लेन करे हाउ ऑफन इसीलिए आया कितने how long for two hours for three hours for four hours वगैरह वगैरह कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं रीडिंग के लिए उसको भी थोड़ा सा आप एक्सप्लोरेट करते हैं in this case study also prior few words and small scale data collection may be conducted before the research question and hypothesis are proposed जैसे मैंने आपको बताया एक पायलट मॉडल तैयार किया जाता है मुख्तलिफ स्टडीज को पढ़ के इसी से क्वेश्चन जनरेट करते हैं और इसी तरतीब देते हैं this prepare a framework of the study आपने अगर इस किस्म की स्टडी कंडक्ट करना है इसके लिए आपने एक फ्रेमवर्क बनाया study is considered an example of an exploratory case study मैंने आपको बताया कि पायलट स्टडी आपने एक क्वेश्चनर डिजाइन करना होता है तो आपने अपने क्वेश्चन जो ना पहले से लिखी गई होती है और आपने उसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों की राय लेनी है तो ये एक्सप्लोरेट एक्सप्लोरेटोरी के स्टडीज के मैंने एग्जाम्पल आपको दे अब इसी स्लाइड में भी कैटेगरी हम आपको बता देंगे कि सेकंड कैटेगरी क्या है second category is the descriptive case study which is to describe the natural natural which occurs within the data in question मतलब आपने यहां पे क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना होता है नेचुरल फिनोमेना को डिग आउट करने के लिए फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे what different strategy are used by a reader and how the reader use them कौन सी strategy user yani reader use करता है और वो कैसे यूज करते हैं तो ये थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना होता है इसीलिए मतलब डिस्क्राइब करना था isliye isko kehte hai descriptive category of case study. The goal set by the researcher is to describe the data as they यहाँ पे जो है ना वो जो रिसर्च होता है उसने गोल सेट किए होते हैं और उसको डिस्क्राइब डेटा के लिए वो एक सवाल लिखा जाता है थर्ड कैटेगरी क्या है एक्सप्लेनेटरी के स्टडीज एक्सप्लेनेटरी एक चीज को एक्सप्लेन करना जैसे नाम से वाजे है Explanatory case studies examine the data closely both at a surface and deep level in order to explain the phenomena in the data. For instance, a researcher may ask the reason is to why a student uses an inferential strategy in reading मिसाल के तौर पे यहाँ पे थ्योरी का सहारा लेना होता तो यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं वो क्या है इन्फरेंशियल स्ट्रेटजी रीडिंग में मिसाल के तौर पे एक उसका फोकस है रीडिंग स्ट्रेटजी पे तो स्टूडेंट से यही पूछा जाता है थ्योरी का सहारा लेके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं on the basis of the data the researcher may then form a theory and set to test this theory उस थीरी पे जांचते हैं तो जो स्कॉलर होते हैं उस थीरी पे उस स्ट्रेटेजी को जांचते हैं फर्दर में explanatory cases are also deployed for causal studies where pattern machine can matching can be used to investigate certain phenomena in very complex and multivariate cases यहाँ पे जो है ना रिसर्चर ने क्या करना होता है कि काउंसिल स्टडीज तैयार करते हैं और उसकी जो है पैटर्न बनाई जाती है और उसको फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं और सर्टन सर्टन पेनामिना के तहत इसी सवाल के जवाब जो है ना वो मांगे जाते हैं अब there is advantages and disadvantages of anything हर चीज़ के फ़वाद भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं तो केस स्टडीज के कुछ फायदे जो ना हमने यहाँ पे मेंशन किए first the examination of the data is most often conducted within context of use आपको पता है जो जिस इशू पे रिसर्च करते हैं बस उसी के मुताबिक उसने डेटा तैयार किया होता है that is why within situation in which the activity take place is इसका ये एक फ़ायदा ये होता है कि आपने एक स्पेसिफिक इशू पे एक स्पेसिफिक सवाल तैयार किए होते हैं और उसकी डोमेन के अंदर अंदर वो जो रिस्पॉन्डेंट होता है उसने जवाब देना होता है सेकंड एडवांटेज क्या है variation in terms of intrinsic instrumental and collective approach to case studies allow for both qualitative and quantitative studies of the data आपने देखा होगा कि क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव स्टडीज़ में केस स्टडीज़ का तरीका यूज़ होता है और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किए होते हैं कलेक्टिव अप्रोचेज बहुत सारे पेपर से आइडिया लिया होता है और उसी को तैयार किया होता है थर्ड एडवांटेज क्या है the detail qualitative accounts often produced in case study not only help to explore or describe the data in real life environment but also help to explain the complexities of real life situation which may not be captured through experimental or survey research. आपने देखा होगा कि केस स्टडी में उस एरिया को भी डिग आउट करते हैं जो रियल लाइफ इन्वायरमेंट में हमें सामना करना होता है इसी के लिए क्वालिटेटिव काउंट्स यूज करते हैं या क्वांटिटेटिव लेकिन इसके लिए जो है बहुत प्री प्लान रिसर्च की तैयारी की होती है अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं what are the disadvantages of case study इसके कुछ नुकसान भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं स्कॉलर्स कहते हैं कि केस स्टडी मेथड अमूमी तौर पर ठीक नहीं होती लेकिन मैं इसके साथ मतलब एग्री कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं हम चूँकि बिगेनर्स होते हैं या इंटरमीडिएट लेवल के रिसर्च होते हैं फर्स्ट क्या है केस स्टडीज आर ऑफन एक कहते हैं इसमें दुरुस्तगी बहुत कम है 1984 noted that too many times the case study investigators has been sloppy and has allowed equivocal evidence or biased views on influence direction of the finding and conclusion. आपने देखा होगा कि investigator होता है तो वो अक्सर मुतदाद राय यूजर्स के जो है इसमें शामिल करते हैं और उसकी बाइस्ड व्यूज मतलब ऐसी व्यूज जो कि उससे वो खुद भी एग्री नहीं करते उसकी फाइंडिंग और कंक्लूजन में लाए जाते तो केस स्टडी इस मैार पर पूरी नहीं होती सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि case study provide very little basis for scientific generalization since they use a small number of subjects आपको पता है कि केस स्टडी साइंटिफिक जनरलाइजेशन से मुबर्रा होती है कह रहे हैं कि ये साइंटिफिक तरीका नहीं होती इसलिए इसका जो है ना एक यूनिट स्मॉल होता है और इनकी सब्जेक्ट भी नैर होती है some conducted with only one subject आपको पता है मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया कि आप मोबाइल यूज के फायदे और नुकसान गिनवाना चाहते हैं तो आपने एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया पे रिसर्च करनी होती है और स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे करना होता है इसमें जनरलाइजेशन नहीं होती how can you generalize from single case मतलब आपने जब जनरलाइज करना अपने रिसर्च तो साइंटिफिक के खिलाफ जाता है कहते हैं कि छोटे से एरिया से या छोटे से जियोग्राफिकल लोकेशन से आप लोगों की राय कैसे ले सकते तो ये जनरलाइज आप being too long, difficult to conduct and producing massive amount of documentation. आपने देखा होगा कि case study method research conduct कराने के लिए ये कहा जाता है कि ये लॉन्ग है वाकई टाइम कंज्यूम है डिफिकल्ट टू कंडक्ट मुश्किल होती है जब आप कंडक्ट करते हैं तो है प्रोड्यूसिंग तो a massive amount of documentation पे बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है आजकल तो चलो गूगल फॉर्म है सर्वे मॉन्की वगैरह है आप डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं लेकिन उसके लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए टूल्स चाहिए स्किल्स चाहिए तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि डिफिकल्ट भी है और लॉन्ग भी है in particular case studies of ethnographic or longitudinal nature can elicit a great deal of data for a period of time. The danger comes when the data are not managed and organized systematically अगर ये किसी अनाड़ी बंदे के हाथ लग जाती जो कि एक्सपर्ट ना हो वो डेटा का बहुत बुरा असर करते समटाइम ये भी होता है कि रिस्पांस कुछ और दिया होता है उसमें जनरलाइजेशन के लिए उसमें फैक्ट कॉपी पेस्ट किए होते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि केस के डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं मुझे उम्मीद है आज कि ये तफसी लेक्चर आपको पसंद आई होगी ये बाकी लेक्चर से थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन इसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि केस स्टडी में तो रिसर्च क्या होती है इन शॉर्ट मैं आपको बताता चाहूँ कि केस स्टडी एक स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन के एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन यानी सैम्पलिंग को तैयार किया जाता है उसके लिए पायलट मॉडल बनाई जाती है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बाद जो है इसके रिस्पॉन्डेंट्स आ जाते हैं और इसी को बाद में जो है ना वो एनालिसिस करते डेटा को उसके बाद जो है उसके हतमी शक्ल दे देते तो केस स्टडी मेथड अमूमन सोशल साइंसिस मेडिकल साइंस में भी यूज़ होती है अगर आप किसी मरस के बारे में सर्वे करना चाहते हैं टीबी के बारे में या हसरे के बारे में तो साइकोलॉजी में भी सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है की जिस फील्ड से बिलोंग करता हूँ उसी में भी केस स्टडी मेथड मेरे एक दो तीन रिसर्च ऐसे जो कि इसी पे हो गए थे तो उसमें वाकई कुछ डिफिकल्टी भी और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी thank you so much for watching this short tutorial short tutorial तो नहीं कहा जाता थोड़ा सा लॉन्ग हो गया for more informative tutorial please watch subscribe and share my channel in your circle Thank you so much for your cooperation once again. May God bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.